သွေးဆုံးသွားတဲ့ချိန်ကျတော့နေဝင်သွားပြီသုံးမကြတော့ဘူးအဲ့လိုထင်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမျိုးသမီးတွေကသူကရာသီစလာတဲ့မင်းနာခီပေါ့နော် ဒါဒီစလာတဲ့ချိန်ကိုတော့မျိုးသမီးရဲ့ဘဝမှာနေထွက်ချိန်အာယုံတက်ချိန်အဲဒီလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သွေးဆုံးသွားတဲ့ချိန်ကျတော့နေဝင်သွားပြီသုံးမကြတော့ဘူးအဲ့လိုထင်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနေထွက်ချိန်ဟာနေထွက်ချိန်နဲ့အတူအာယုံတက်ကလည်းလှပတယ်လို့နေဝင်စည်းစာကလည်းလှပပါတယ်တောက်ပပါတယ်လို့မှပြောလို့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမမအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့မမတို့ဒီရှေ့ကပြောထားတဲ့ video file လေးမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာကတော့ဒီသွေးဆုံးကံဝေဒနာလေးအများကြီးရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အထူးအဖြစ်ပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝေဒနာလေးခံစားရတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ ဒီမိသားစုဝင်တွေပေါ့မမရေအဲ့တော့မိသားစုဝင်တွေကရောဒီသွေးဆုံးကန်အဲအတော်သွေးဆုံးကန်အမီလီကိုဘလိုမျိုးပြုစုပြုထောင်ပြီးဆိုအထူးအဖြစ်တော့ဘလိုမျိုးပြုစုပြီးတော့ကေးပေးရမလဲဆိုတာလေးကိုမမကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျသွေးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် မျိုးသမီးတွေကဒီသွေးမဆုံးခင်မှာဟောပေါ့နော် သွေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာရောသူတို့ကစိတ်တက်ကြတယ်အားငယ်တယ်တချို့တချို့သောမျိုးသမီးတွေကကြတော့ငကိုအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့သူတွေက aggressive ဖြစ်လာတယ်အရန်ကြီးကိုစိတ်တူစိတ်ဆက်လာတယ်ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုယ့်အမျိုးသားကိုယ့်သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သားတွေနားလည်ပေးပါဒါသူ့ရဲ့ဒီစိတ် changes တွေပေါ့နော်ဒီ hormone changes တွေကြောင့် စိတ်ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတယ်သူစိတ်ဓာတ်တွေကျနေတယ်ဒီဒါမျိုးတွေကိုနားလည်ပေးပါဖေးမပေးပါနှွေးထွေးကျင်တာပေးပါလို့မကပြောလိုပါတယ်သွေးဆုံးပြီကိုကိုကိုသွေးဆုံးပြီမှန်သိလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ mood changes တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ physical ပေါ့ bodily changes တွေကိုကိုသိနေပြီအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒေါသထွက်မယ်ဒေါသတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိမရဘူးအရန်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုသိလိုက်အော်ငါဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒေါသမထွက်ခင်အဲ့စကားတစ်ခုကိုမပြောခင်ရေလေးသွားတောက်လိုက်တချို့ဆိုလို့ရှင်ရှိရဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တစ်ကနေ30ပြည့်အောင်ရေကြီးလိုက်ပါတဲ့အဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒေါသလည်းတစ်ဝက်လောက်ယော့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုနားလည်ရမယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖြေပြောင်းစေမယ့်နီးလန်းလေးတစ်ခုကိုရှာဖွေထားပါပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးချကြည့်ပါအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါသရဲ့အရန်ကြီးရမယ့်နေရာကနေတဝက်ယော့သွားမယ် ဒါမှမရသေးဘူးအဆင်မပြေဘူး။အိုကြီးနဲ့သွားဆွေးနွေးပါ။မအေးကျမတို့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေပြီ။ကျမဘာတွေလုပ်တင်လဲ။ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပေးပါ။တိုင်ပင်ပေးပါ။ကိုကိုကိုနားလဲပေးပါ။ကို body ရဲ့ changes ကိုကိုရဲ့ mental နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုသိရှိထားဖို့ပေါ့နော်။ကိုနားလဲထားဖို့လိုပါတယ်လို့မပြောလိုပါတယ်။ ကဲမမချို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟေးနင်းသွေးဆုံးနေပြီနင်းကစိတ်လေးလည်းအရန်တူပြီနင်းအလိုလည်းမကြဘူးနင်းစိတ်ယောဂအထုခုနဲ့ပြတ်ကြည့်ပါလားလို့အဲ့ဒီမျိုးတွေလည်းပြောတဲ့နေကြားဖို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သွေးဆုံးကအမျိုးသမီးတယောက်ကဒီလိုမျိုးသူစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပဲ mood swing တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာရောလိုအပ်ရင်ရောဒီစိတ်ယောဂအထုခုနဲ့ပြဖို့လိုအပ်ပါလားခင်ဗျအဲအားကြတော့အရင်ဆုံးကိုကိုကိုနားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာငါဒေါသတွေရမ်းထွက်နေပြီ ဒီဒေါသပြေပြောက်စေမယ့်နီးလန်းတွေသုံးကြည့်ရလည်းမရတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် OG နဲ့ပြကြည့်ပါ OG နဲ့ပြကြည့်လို့ OG ကကဲဒီ psychiatric ကိုတော့သွားလိုက်ပါကျွန်မတို့နဲ့ join ကြတော့လိုနေပြီတခြားဒီလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဆေးဝါးကုသမှုတွေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေအထိလိုအပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် OG ကညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်အဲကြလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးဆုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်သလိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းတွဲပြီးတော့တောက်လိုက်ခြင်းအပြင် သူ့အတွက်အကြံဉာဏ်တွေရရှိလာမယ်အကောင်းဆုံးသောအကြံဉာဏ်တွေရရှိလာခြင်းအပြင်အကောင်းဆုံးသောစိတ်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရရှိစေမှာပါကျမတို့ခုနကပြောတဲ့နေဝင်ခြင်းပေါ့အဲနေဝင်ခြင်းဆိုတာလည်းစီးစာပဲပေါ့ဒီစီးစာမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့တွေကလိုအပ်တဲ့ဘာသာတရားကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားကိုရှင်တွဲပြီးတော့ခါမှာလေ့လာလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကငြင်းချမ်းလာမယ်ပြီးတော့ဘဝအတွက်လည်းပဲအေးငြိမ်းမှုကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါမမဒီသူဆုံးကံဝေဒနာလေးခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်အဒေါ်လေးကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုစားပေးချင်တယ်ပေါ့မမရေဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ daily lifestyle ပေါ့အမမရေဘာလို့ဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကတော့တွက်တွက်ဖြက်လက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အရင်လိုမျိုးဒူးတွေလည်းမကောင်းတော့ဘူးအရင်လိုမတန်မာတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ daily lifestyle ကိုသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး adaptation လုပ်တတ်ပါလဲခင်ဗျာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မတို့သွေးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် mentally တွေပြောင်းလဲလာတယ် bodily တွေပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့အဓိကစိတ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဒေါသတွေထွက်နေလားဒါမှမဟုတ်ကိုစိတ်တက်ကြနေလားဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုနားလည်ရမယ်နားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာကိုပြင်ဆင်ကြည့်မယ်နော်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်လိုအပ်တဲ့အားစေးပေါ့အားစေးတွေတောက်သုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေပြသရမယ်ဒါ mentally ပြင်ဆင်မှု bodily ပြင်ဆင်မှုအဲ့လိုပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအေးချမ်းမှုရလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေလိုအပ်တဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေဒါတွေကိုပြန်လည်ပြည့်တွေ့ရရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အိုဂျီနဲ့လက်တိုင်ပင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပြင်ဆင်မှာလိုအပ်တဲ့အားစေးတွေအာဟာရတွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ natural life အတိုင်းပဲပြန်လည်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသွေးဆုံးတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် အယိုးတွေပွာလာတတ်တယ်ရိုးကျွတ်ဆက်လာတတ်တယ်နောက်ပြီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ငကိုထွက်တဲ့ပေါ့နော်ဟော်မုန်း level တွေရောကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုယ်ကိုယ်သွေးချောက်တွေ့တာတွေဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဆေးဝါးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကက်ဆင်အားဖြည့်ဆေးတွေတောက်လို့ရတယ်မီနိုဖန်လိုဆေးလေးတွေတောက်ပေးလို့ရတယ်ဒါတွေကကြတော့သွေးဆုံးတွေမှာမျိုးသမီးတွေလိုအပ်တဲ့အားဖြည့်တဲ့ဓာတ်တွေကိုထည့်ထားတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတောက်သုံးပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးလို့ရတယ် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြင်းချမ်းအေးဆေးစေမဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေကိုလည်းပဲလှူဆောင်ပေးခြင်းအပြင် အကောင်းဆုံးသောလူနေမှုဘဝကိုပြန်လည်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမမပြောတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေသိလိုက်ရလဲဆိုတော့သွေးဆုံးကင်နေဆိုတာကဘဝနေဝင်ချိန်မဟုတ်ဘူးနေဝင်တဲ့အချိန်မှာလဲသူ့အလတ်တရားနဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့သွေးဆုံးကင်ဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်လည်းစိတ်သက်မကြဖို့လိုတယ်ကိုမိသားစုအပေါင်းအသင်းတွေကနေဖိမကူညီပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲခေါ်သွားရမယ်အလုပ်မှာလည်းလက်တွဲခေါ်သွားရမယ်ညော lifestyle တွေကပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ lifestyle ပြောင်းလဲတဲ့မူမူတည်ပြီးတော့လဲကိုယ်ဒီအမြင်နဲ့ adaptation ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကိုယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားအဆုံးအမလေးကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုတယ်လေ့လာလိုက်စားဖို့လိုတယ်လိုအပ်ရင်ဆေးဝါးလေးတောက်မယ်နောက်ဆုံးတော့မမပြောတဲ့စကားတော့သူ့အလှတရားနဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလေးကလေအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ video file ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ကျင်းနဲ့ပြီးတော့ပျော်သွားမှာပါသွေးဆုံးသွားပြီဘဝနေဝင်သွားပြီလို့ထင်တဲ့သူတွေဟာလေအမမြန်မာနိုင်ငံမှာလေကျွန်တော်တို့ NDA ရဲ့အတော်ရဲ့အမေရဲ့လေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကလေဘာမှမပြင်ဆင်တော့ဘူးနေဝင်သွားပြီဘဝမိုးချုပ်သွားပြီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ ဟိုပေါ့ negative mindset ဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့ကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မမပြီးတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးမှုတတလေးသူတို့ပြဘလို့ဆေးတွေတောက်ရမလဲဆိုရယ်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးတိမှတ်ဖွဲ့ရတွေဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video file ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အထူး အဲဒီ information ညမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ထင်လင်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပြတဲ့မမကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသွေးဆုံးကံဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့ anti မင်းမင်းအတော်ကုစားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြပါစီခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အမကလည်းပြောလို့တာအာယုံကပဲလှတာမဟုတ်ပါဘူးစီးစာကလည်းလှပါတယ်လို့ซีฟัม caring for well-being